Quería estar aquí con todas e eh, con todos vos para celebrar que esta parroquia tan importante da Cañiza pois ten un equipamento como este pabellón que se ten remodelado para ter unha nova coberta, para estar nun espacio que está climatizado tiñamos tamén problemas desde un punto de vista acústico e desde un punto de vista térmico. Aquí se fixe unha inversión de perto de 128.000 euros, donde prácticamente a súa totalidade é do Plan Concellos, unha iniciativa da Diputación de Pontevedra, da man da súa presidenta, da man de Carmela Silva, que nos permite aos distintos concellos facer toda unha serie de actuacións moi necesarias nos servicios básicos, neste caso municipais. O alcalde Piña decidiu investir en este pabellón, ¿no? Un pabellón que construído no 1991, inaugurado, me decías, pois precisaba, non? De que se fixera unha remodelación e certamente se nota ben. Eu imagino que antes de poñer esta coberta aquí debería facer moito calor. Ademais de que me decían que tamén incluso entraba auga, non? Por lo tanto, tuvo un abandono durante moito tempo que agora pois se lle dá unha resposta.